नए वर्ष पर मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी अपने ब्लॉग पर एक संदेश दिया है उन्होंने ये कहा है कि लाइन छोटी करने की जगह अपने काम से लाइन खींचने में मैं विश्वास रखता हूँ उन्होंने यह भी कहा कि शिवराज जी आपको नूतन वर्ष की शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को भी नूतन वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ मैं विश्वास दिलाता हूँ कि प्रदेश के विकास की एक नई तस्वीर रचूंगा मैं हमेशा से ही किसी की लाइन को छोटी करने के बजाय कार्यों से अपनी लाइन को खींचने में विश्वास करता रहा हूँ प्रदेश के विकास की मेरी सरकार एक ऐसी लाइन खींचेगी जिसे कोई मिटा नहीं पाएगा मैं बोलने प्रचार प्रसार से ज़्यादा काम में भरोसा रखता हूँ मैं वही करूँगा जो कर सकता हूँ जो पूरा होगा मेरा शुरू से विश्वास काम में रहा है जनता ने हमें सेवा का मौका दिया है जनता की उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे मैं वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन का पक्षधर हूँ हम अपने कार्यों से इसमें परिवर्तन लाएंगे हम हर चीज़ के प्रचार प्रसार के पक्षधर नहीं हैं हम विकास का ऐसा अध्याय लिखेंगे जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होगा हम जनता को बताएंगे कि यह सरकार कांग्रेस की बाद में पहले उनकी सरकार है ना हम बदले की भावना से काम करेंगे और ना हमारा ऐसा इरादा है